အဲပရိသတ်များရှင်ကျမတို့အခုလိုမျိုးဖြောပြင်းအစီအစဉ်များနဲ့ကာကြဆိုကြဖြောပြရပြီမယ်ကျမတို့ပျော်လို့ကာကြဆိုကြရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တန်းကနေကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်အမြင့်မြတ်ဖို့အတွက်နောက်တန်းကနေအခုလိုမျိုးရန်ပုံငွေဖြောပြင်းပွဲအစီအစဉ်များကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ပါယခုအစီအစဉ်ကတော့ဤသူအားနေဦးတန်စင်ဘွဲ့မှာတည်တန်ရှင်ညီမလေးထိတ်ထားရဲ့တီးဆိုးပြောပြမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လက်ခုပ်တန်လေးများနဲ့မင်္ဂလာပါရှင်တို့ကြပါအောင်လားရှင် 我。